Nesta. Aşağı işte. Takže som v Afganistane. Pár kilometrov od, od tam hranice od, s Pakistanom. Idem taxíkom eh, smerom na Kabu, ale šoféry sa išli pomodliť takže mám eh, čas trošku. Zatiaľ je to, by som povedal, bezpečné, ale som tu asi 4 hodiny, takže nič. Eh, jedlo majú super, konečne není korenisté. No a v podstate idem so sprievodcom, lebo bez neho by to asi, asi úplne nebolo najlepšie. To znamená, lokálny chlapík, eh, mladý, ktorý sa podujal, že trošku nám poukazuje Afganistan. Takže takže by to malo byť bezpečné, lebo ako dá sa bez neho, ale nerozprávam ani urdu, ani pašto a e, už teraz sa to ukázalo za posledné asi 3 hodiny, že fakt je dobré, že, <laughs> že ho máme, lebo e, či aj transport zabezpečiť a tak aj lepšiu cenu, takže ono a e, a celkovo myslím, že po pokoj mysle. Väčšinou sa snažím cestovať bez guidov, čo vlastne stále vychádza, ale v krajine ako Afganistán si myslím, že je lepšie s ním. Okay, okay, okay. <laughs> Okay. It's a lot of uh, agriculture, uh, especially for uh, for uh, Afghanistan. I would expect just the deserts. veľký tank tuto v Afganistane. No a krásne údolie. Rad zapad slnka. Nasmerujeme no na Kabul. Zatiaľ pohodička. atropellar, yo no sé cómo nos atropellas más. Hello. Hello, welcome to Afghanistan. Hello, my name is Joseph, I'm from Slovakia. I enjoy travel to Afghanistan. I mean, I'm just second day here, so it's uh, hard to judge for the moment, but I feel quite safe. Uh, I mean that maybe it's good to have somebody, some local contact who can make a translation for you, that would be my message, but it feels safe, so... Thank you, thank you so much. time to pray or it's uh, in third minute? Mm, time to pray. Now. Yeah, toto je kabu. Vyzerá pokojne. Aj je pokojný. Strašne veľa kontrolných staníc Talibanu všade. Ale nikto nerobil problémy. Zatiaľ. Tak to vyzerá vlajka. No ale tu je ešte väčšia vlajka. No a myslím, že to je také najznámejšie miesto, kde ľudia chodia keď naštívia kávu. No, tu je pekný výhľad. No a tu sme a čakáme na povolenie do ďalších, e, no snatý zvod, také príhodné, a do ďalších provincií, lebo celý deň to trvá vybaviť a do každej provincie treba osobitne povolenie. Takže, takže dneska asi v Kabule. Ono to v podstate nie je moc čo robiť lebo hej, však to nie je turistická nejaká destinácia, ale také by som povedal zaujímavé chodiť tými ulicami, lebo tu ľudia moc nevidia cudzincov, aby som povedal bezpečné, pre mňa osobne bezpečnejšie než v Iráne, no ale to som tu ešte len prvý deň, druhý deň, takže to ešte ťažko hodnotiť. Ale ľudia, hej, však zadarmo nás odviezol taxikár, jedlo sme mali zadarmo v reštaurácii a aké veľké bolo, hej, pre tu ľudí veľká porcia. Takže, uh, takže to veľmi potešilo. No a v podstate je to celkom, ako jedlo je lacné, hej, ale napríklad nafta, benzín stojí zhruba euro, čo ja si myslím, že na Afganistán to, že má vlastné zdroje, je dosť drahé. Prosím. <laughs> Toto je bazén, čo tu zanechali Rusi na vrchu hory pri vlajke. Ale vyzerá, že to funguje v lete. Hadi gel. Baba bir şey sayıyor, saymışsın. Baba sayıyor. Çok güzel. Çok güzel. can you can find everything here Сберка с брани в Афганистане. No, no, no, it's a weapon, you cannot put it. But that would be nice souvenir from Afghanistan. یار دور میته دور داد از چندین نفر دور داد دور در گرفت העניין I'm already cold even without the snow now but I'm going to take a good jacket and I will be fine can try. Be careful. Wow. Ha? Bu azad bu tarafdan mı şey? Azad bu taraf mı şey? Bu taraf az. Çor nafar joy mu şey değil? Зачем я это делаю? Оба чай штригельсан по нам это. Но сме в Афганистан, само зиме на Лабучи, на јазере где јас и мија, минус 5, минус 10 ступња. Кога ле редна зима. I think let's go this way. It's... Okay. ah, this is super cool. That's super cool. we just missed bazooka. Zadáme reťaze, lebo asi ani hore nevidíme tým kopcom, čo tam je. Keď sme šli sem, tak sme sfukovali gumy. O, je to zážitok. Je lavička. A tu je jazero. A tam sme boli dole. Yeah. Okay? خود چپس باشه بهتر هستن یا گفتن اگه اون نیست چپس باشه Bamiyan, Bamiyan, we are in hotel. Bamiyan, hotel, Bankala hotel. Akurát kráčame ku Budhovi, ktorý už tam žiaľ Bohu není, lebo bol zbombardovaný. Ale to prostredie je také pekné. Tu majú polička posadené. Akurát sme sa ich pýtali, či môžeme tu chodiť, lebo sú tu veľmi citliví na agrikultúru. No pekne tu je v tom Bamiame, veľmi pekné. Deti také vysmiaté, všetko. Není to až taká zima, jak bola na jazere. Takže... Salam. Uh, no a vravím, zatiaľ sa tu človek cíti bezpečne, ale kráčame všetci spolu, hej, keby som tu bol sám, možno, že by to bol iné, možno, že ne, neviem. Taliban damage it, yes? Yeah, yeah. Why they did that? Because of Buddha, yes, yeah, and uh, different, different religion. Uh. Because uh, those caves looks like uh, it was kind of houses. Yeah. after that go Будда, Риуш Пуняни. Ale vidno trošku obrci. Tak vyzerá Bamian. V týchto jaskyniach niekedy žili ľudia, aby som že asi Nisi. small Buddha. Sottile. Cisne, był blisko tata. Ale pri mne sa mi tu páči trošku viac než v Petre. Ale tady máme miesto. personal customers toto je miesto veľkého budhu a chceli to prestavať respektíve asi tu dokonca aj tú sochu nejako umiestniť alebo vyrobiť no ale teraz sa to trošku pozastaví a uvidíme či to urobia vidno že tu je nejaká japonská spolupráca je na tom asi záleží veľmi zaujímavé miesto napriek tomu, aj keď tu socha není. Mňa to asi viac interesuje ako Petra, neviem prečo. Ale aj Petra je krásna, nepochybne. Ja. Som mali menšiu nehodu teraz. Tuto do kameňa sme vrazili, bo sme sa vyhýbali kamionu. Ale i horšie veci sa stávajú. No a tak krásne sneží. Takže... Takže i tak som môže vyzerať Afganistan. Zasnežený, pekne. Ale dobre tu je, dobre tu je. Vidíš to celkom dobre uhral. Sme neburali do auta pred nami. elektrocentrál, lebo tu stále vypadáva elektrika podstate aspoň 10 krát do dňa vypadne elektrika v noci, odkedy nefunguje celú noc. de escuchar, bro, Najdražší listok, aký som kedy v živote kúpil, no ale inú možnosť nemáme, lebo do Pakistanu nás nepustia, do Tadžikistanu je veľmi ďaleko, chladno a treba mi víza, ktoré sa dlho vybavujú. Do Iránu moc nechcem ísť. Dalo by sa ešte do Uzbekistanu, to je pravda, ale stamaďal teraz letie v zime, to je trošku problém. Takže v podstate som rád. No a z Dubaja už by sa malo, nemal už byť taký problém tam sú lety do Európy stále. A ešte ideme na hotel zmeniť peniaze, posledné minúty, rozlučíme sa so samým. No a môžeme letieť. Viem si predstaviť, že by sme tu ešte ostali dlhšie aj niekoľko ďalších dní, ale není momentálne sezóna je chladno, takže ako není najlepší čas na cestovanie a a myslím, že stačilo. Akože predsa len uh, tie kontroly a checkpointy sú fajn, v podstate ľudia boli vysmiatí, vidia radi turistov a bolo to ako celkom zlaté, ale na druhej strane uh, človek nikdy nevie, kedy sa môže situácia zvrtnúť. Nemyslím si, že by to došlo ako k najhoršiemu, ale sú, sú prípady ľudí, ktorí tu ostali dlhšie než chceli a a neviem, či toto je niečo, čo by som chcel na Vianoce zažiť takže som rád, že, že sme mali taký zážitok, bezpečný zážitok z Afganistanu a, a ideme ďalej do Dubaja. Neženia, what do you think? You go to Dubai. <laughs> Finally. Um, I'm like uh, half of glad and half of a little sad. Yes, me too, me too. Yes, because uh, it would be also nice to explore something uh, here deeper and more because uh, so far it was safe But on the other hand, maybe it's enough to just to not try our luck more. <laughs> we had enough luck, so uh, so yeah. But next time, next but, time. Uh, I want to say thank yes. you because uh, it's for me it uh, was unpredictable. It wasn't my plan to visit Afghanistan, <laughs> and you say okay, uh, let's join. Um, you are welcome. You are welcome, man. Yes, yes. I'm also because happy that you joined me. Yes, yes. yes real, so. Uh, true join, journey. Yeah. Yes, that was like real experience, definitely and I would go myself, but I'm much more happier than we've been doing it together. That that's that's for sure. Okay, see you next time.